Матинский. Thank you. かったじゃんつむじあったじゃんつむじロロ言わないじゃんつむじ僕の方が先じゃなかったからあそうかそうだねつむじ 降りる長くなって何その大切文字東京来ちゃうよ называется. Читалось как. Я яка. Яка, яка, сука, сука. にしてほしいな。次。